Saluton amicoi kai youtubanoi kai bonvenon al dua uh, filmato. Hodio mi devas labori. Uh, mia laboro estas helpi homoin uh, per telefono uh, kiwi havas problemoin pri la televidilo uh, la laboro ne tre placas al mi, sed uh, la inspezon, uh, ah, la inspezo uh, ja suficia placas. Um, mi ne raitas filmi en mia laboreo, do mi filmas uh, en mia auto, um, la laboro facta uh, eh, estas tre teda al mi sed uh, unu bona afero um, pri mia laboro estas ke mi povas legi uh, pomegon dum mia labortago uh, mi legas pomegon, sed mi ne legas pomegon. Uh, mi legas pomeg, kiu estas la plena manlibro de Esperanta Grammatico. Mi ne legas uh, pomeg, kiu estas frukto. Estas tre malfacila legi frukton. <laughs> Uh, alia tema, uh, uh, dum la nocto hiero mi far mi uh, eh, mi faris tui uh, eh, tuion filmon pri la uh, ludo skyrim um mia fratino kai aliai homoi vidis la filmon uh, tiam ciam mi faris gin. Um, estis uh, amusa afero, cae mi planas uh, fari uh, filmoin poste um nu nun mi devas iri por labori um havu bonan tagon gis